Atacama. Alors, euh, bah, c'est un album qui, est né, comme ça. C'est-à-dire que j'étais avec une amie euh, à l'époque et je lui ai offert un, livre sur le, désert d'Atacama, qui se trouve à la cordillère des Andes au Chili, parce qu'elle euh, était alpiniste elle aimait les montagnes et tout ça. Et puis, il se trouve qu'elle était dans notre, bouquin, donc elle lisait son bouquin et elle n'avait pas fini. Et donc, moi, bah, je me suis mis à lire son livre avant elle, finalement, le livre que j'avais offert pour un, anniversaire, je crois. Et je suis tombé vraiment amoureux du, désert d'Atacama, de la enfin de, ce désert qui à la fois est, est très chaud, très sec, comme, comme vous pourrait dire le Sahara ou autre, mais qui a en même temps une partie près de la mer, avec des oiseaux, des serpents, des animaux et tout ça. Et bref, il y a tout un tas de... Il y a des, il y a des, des lacs de sel, il y a... Bref, c'est pas qu'un désert, c'est vraiment euh, très très riche. Et ça m'a véritablement inspiré et j'ai composé, disons, un morceau qui est, on va dire, dans l'album, euh, le morceau qui est vraiment le morceau composé. C'est-à-dire que tous les morceaux qui étaient avant, c'était des morceaux, c'était comme un peu des exercices de style ou des, choses que qui étaient sorties un petit peu pour me travailler, travailler le piano, puisque comme j'explique, je suis pas mal autodidacte. Et euh, donc il a fallu que je trouve des exercices, que je travaille le piano vraiment, me dire comment je vais faire. Et ces exercices sont devenus des morceaux, qui sont maintenant vraiment des morceaux. J'ai vraiment, je les ai vraiment enrichis, on peut dire que c'est vraiment des morceaux. Et je les aime tous. Mais euh, celui-là, Atacama, euh, c'est vraiment le morceau qui a été composé de A jusqu'à Z à partir de ce livre-là sur le désert d'Atacama. Donc euh, on retrouve dedans la, les choses très paisibles du désert, les choses un peu plus mouvementées au milieu du morceau. je dire, même quand je l'écoute moi-même, je vois le désert, je, c'est imagé et voilà comment est né l'album.